Bir dedi sadece. Devamı gelmedi derse. Olmayınca olmuyor. Zorlamama gerek. Misafirlerimiz de var. Bir alt kata inelim. Buradan bize şey çıkar mı? E işte çıktı. Evden sesler alıyorum. Bot mu değil mi? Çözemedim. Aşağı oynuyoruz Bombamız da yok. Bu kötü oldu. Ama bu eve bakmamışız oraya. Bu grenadimiz olsaydı güzel olurdu ama yok. Yapacak bir şey de yok. Bunlar da bayıldı. Ben ne yaptım? O adam da gördük. Ya tutarsa diye bomba fırlatalım. Tutmadı. Adam nereye kayboldu? Heyecan basalım. Geriye kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. Adam mı gördüm orada ben? Aynı adammış. Açığa çıksam vururum. Tam bu arabanın sesiymiş koptum şimdi korktum. Başka araba geldi diye. O arkamız varmış. Bana bunlar da gel ya. İçeri üstüm gördü sanırım beni ya. Gördü gördü. Sanırım takımı bunlar değiller mi? O oh, güzel alanı <laughs> da onlara verdi. Üçe düştük. Geriden koşsam düz gitsem olmaz. Alttan da gidemem. Geri geri gideyim. Onlar bayağı avantajlı şu anda. Ben kendime avantajlı konumu getirmem gerek. Sağ veya soldan gelir mi? Başta karşıya gitseydi iki olurdu ya. Onlar yüzmek zorunda kalırdı. Ama yapacak bir şey yok. Bu tarafta çatışacağız. Ne yaptı bunlar? <laughs> Sarhoşlar.